xip de la setmana. Entre dia 22 i 28 d'agost es disputa una de les ultramaratons de muntanya més prestigioses d'Europa, la Ultra Trail de Montblanc, que es fa als Alps una vegada cada any. 9.400 metres de desnivell positiu i 166 quilòmetres de distància que recorren França, Itàlia i Suïssa. Aquesta, la Ultra Trail del Mont Blanc, la UTMB, és la més prestigiosa, però es disputen altres tres proves més, com la CCCC, bé, 3 Cs, CCC, que recorre 98 quilòmetres i 5.600 metres de desnivell, la TDS, que són 105 quilòmetres i 6.700 de desnivell, i la OCC, que són 42 quilòmetres. Aquesta més curteta, eh? La més curta. I a una d'aquestes proves hi haurà Toni Miquel Benrell, de Club Ciclista Lloret de Alegre. Benvingut, Toni, a Feint Quilòmetres. Hola, bones, com anem? Toni, un meset i a competir per sí, els Alps. Sí, queda, ja queda poc. Uh, de les proves que han comentat, quina, quina fas? La ultra, la llarga. La llarga? 68. Sí. Escolta, i com, com t'has preparat? pues, bueno, o sigui, vull dir, no, no és que faci res diferent de lo que ja t'ho fent fa temps. Però bé, eh, des, de, des de que ho van saber per febrer, perquè això entres en un sorteig i ha de fer una sèrie de punts per entrar en el sorteig, eh, res, eh, fent quilòmetres i i, i amb ganes i motivat a tope. O sigui, fes la cursa eh, de su TMB no és fàcil, t'has de classificar, has de fer Exacte. punts, i a més a més de fer cap punts, després has d'entrar entrat a, eh, a un sorteig, i per tant, o sigui, sí. el sacrifici es, eh, es doble. Mm, en quines carreres pots puntuar? Uh, l'ultràdic de, de l'antiga ultràdic aquí de Mallorca, per exemple, te donava, també te donava punts. Mm -hmm. I moltes ultras de, de per tot el món eh, te donen punts i després quan t'has fet una sèrie de punts pues, pots optar en el sorteig. Nosaltres era, ja fa, la, fa dos anys ja ho vàrem intentar i no vàrem entrar i en guany ho van tornar a intentar i van tenir la sort d'entrar. Mm. Toni, dius que no has fet res d'especial, res de... que no fessis ja fins ara. Com es prepara una cursa de 166 quilòmetres? Quants quilòmetres pots fer tu a la setmana? Uh, bueno, uh, ho compagina amb bicicleta també per no carregar tant de cames, però arribàvem a fer uns 60-70 quilòmetres per, per setmana. El que sí que mirar més és el nivell, perquè al final el que compta eh, som, és a dir, arribàvem a fer 4.000, 3.000 llars de nivell, que és l'important també és, el més de nivell que no els quilòmetres que arribes a fer. Mm -hmm. Així que et passes la setmana pujant i baixant per la serra, no? <laughs> Exacte. Encara ah. és feina de quilòmetres. <laughs> Toni, i amb quin objectiu hi vas? No, acabar. Quin repte? Quin repte tenim? Acabar. Acabar, acabar bé, acabar, però. Acabar. Sí, sí. Arribar descansat. Eh? Arribar, <laughs> bueno, te donen 40... quasi 47 hores i les previsions són en 40. Eh, arribar a puesto. <laughs> Moltes gràcies, Toni, que hi hagi molta sort. Quin dia ets eh, cursa aquesta, exactament? Eh, Dia 26, a les 6 de Sora Baixa, partim. Per cert, allà te trobaràs corredors il·lustres, també. Sí, en Tòfol. Serà un? <laughs> sí, Toca sí. no havia acabar, aquest. Ah? que no havia acabar, que te'l veuràs al principi, eh, a lo millor, a la sortida, eh, tal vegada. <laughs> Eh. Després uh... veuré quina festa. <laughs> ja m'ho contaran. Moltes gràcies, Toni, molta sort en aquest darrer mes de preparació i que vagi molt bé. Segur gràcies. Gràcies, Toni. Vinga.